Uyohlezi ungaphansi kwami futhi ungaphansi kwami, awunalutho wena. Yeses! Yazi umuntu wesilisa amesho njalo uyakuqeda, uqeda ngisho olusozwaneni. Ukutshela the way ukwenza nawuzifila ukuthi awunalutho. Yoh! Hhayi bahlali. Asike sithatheni ngokuthi bahlali isikhathi esifikile or umoya okhona ojika iy'nhliziyo zabantu ba-behave-e somehow weird ekungafanele and futhi yena angaboni ukuthi le behaviour esengiyenza instead of ukube ingikhuphukise ingenzela phansi because abantu baqale bakubheke phela ukuthi kahle kahle kushuthi wena ungumuntu okanjani, ungumuntu ozaziyo ukuthi wena there's nobody ongaphezu kwakho and wesi-ke masuzokusho kumuntu ophila naye ngiyaphila lapho ngiya enkulumweni ka-andile mpisane la khuluma khona kusithelo ukuthi vele ungaphansi kwakhe and uyohlale engaphansi kwakhe shuthi vele akasoze yena asimame empilweni ngoba phela noma ungasimama it's not that usubekele ukuthi fanele usimame ube ngaphezu kwabani no no no as long wena usatisfied ngempilo okuyona wena uright but not that usuzoba kwi-competition nomunye umuntu just appreciate what god has given you ungabi ne-competition nomunye umuntu sonke bahlali nje bekhuluma nje u-andile um, ukuthi uyohlezi engaphansi kwakhe nje bavele ngaphansi kwakhe usinika isifundo sokuthi sazini bantu besimama ukuthi abantu besilisa the more bebona sidiphendele kubona is the more bethatha iadvantage of thina just because sidiphendele kubona so ke manje uyabona ukuthi lento isizokwakha leyo nto nomunye obekade engekho kuyona uzobe sefila lonto ukuthi udiphendele kumina ngoba nangu phela u-Andile Mpisane uthe wakhuluma kanjena. So-ke ngaloko bahlali kuyasifundisa ukuthi nathi besimame asisukume sizenzeleni okwethu okuncane lapho uthola khona u-ten randana wakho la uthola khona u-twenty randana wakho ukuthi nawe ube ne-something kungathi kusasa umuntu wesilisa abese yakuchomela akutshele the way u-useless ngakhona kodwa-ke um nansi enye indaba ukuthi usithelo ucela ukusekwa ngokuthi ujoyine i-protection lokuthi ucela ukuthi naye a-protect-eke ngoba uAndile uyamthreatenisha ngokuthi uzambulala nabantwana bakhe so ucela umphakathi nawo umseke ngendlela ongamseka ngayo ukuthi a-protect-eke ngoba lezi zinto sihlale sizibona vele zenzeka ukuthi umuntu abulawe aze abulale ngisho abantwana. Koda-ke sithembe ukuthi ngoba vele isiko i-social media angeke into enjalo isenzeka and enye into phela unana unalama-powers yazi niyazi ukuthi ama-powers e-South Africa yeyi ayi vele nje ungafa kuthule ukuthi tu ngoba yini unama-powers and ama-powers emali bahlali iwona athe amosha iwona athe amosha iy'mpilo zabantu amosha ngisho laba esithi sithembele kubona bengalo yomthetho bamoshekile kwabona ngeke usathembela kubona ngoba umuntu mekwajika ngale wavala ngemali uqedile wena nje uyothula kuphele kanjalo. So uyabona ukuthi vele la bantu bona abawoGoliyathi abanakho konke sisengcupheni bantu bala eMzansi. So kumele sisizaneni ukuthi nomunye aprotecteke simnike lolo sizo nokuthi angakhona ukuthi aprotecteke simseke nje bethethe wavula nomlomo washo ukuthi usengcupheni kuthi singafiki lesa sikhathi sokuthi sekuyenzeka sekuthiwa awu bengakhulumi ngani nje bese libekile kudaba bahlala ukuthi uyamthreatenisha ngokumbulala and vele obviously mhlawumbe uzonambulala angeke abashiye abantwana and mhlambe ngeke aze aye yena self uzomthengela abantu abazomenzakalisa kodwa-ke asithembe ukuthi njeba esethe wayikhuluma indaba yakhona nathi sayishaya umxhwele ukuthi vele angeke isenzeka noma kuthiwa-ke ubeyicabanga kodwa angazi ukuthi yini le ngabe ingaka angaze ayibulalele uma wabantwana Koda-ke sihlale sikubona kwenzeka koda-ke ngoba ubesemshiyile phela wamshiya in peace washada umuntu amthandayo. Yini futhi manje le engabe asamlandelela yona or mhlawumbe usanento ngaye usamfuna back or kwenzakalani? Ngoba phela omunye umuntu uyabhihayva kanje kanti vele usano-something ngawe kunalento emphushayo at the back ukuthi wena qhubeka nempilo kanti yena inhliziyo yakhe isakhona laphayana. Koda-ke Since esho njalo-ke bahlali ukuthi udinga ukusekwa naye ngoba phela nansi iy'ndaba zokuthi umu-threaten-isha ukuthi uzombulala. Ake simsekeni-ke ngendlela esizomseka ngayo, simusaphothe, umuntu wesimame avikeleke naye angabe sesithi kusasa, oh ukube. Hhayi-ke bahlali mina ngiyabonga-ke ngicabanga ukuthi ngikhulume kwanele nami ngingaze ngikhulume ngigeqe amagula. Ngiyazibongela ngicela ningakhohlwa uku-subscribe-a, ni-like, ningi-follow-e kwipheji lami, ngiyanithanda le.